الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله محترم azizlar bugundan boshlab anchadan beri bir rejani qilib kelayotgan edik u ham bo'lsa mazhabimizdagi mo'tabar kitoblardan boshlang'ich bir ta'limni beruvchi fiqhiy masalalarni bayon qiluvchi biron bir mo'tabar bir kitobni dars qilib sharhlab xalqimizga taqdim qilish rejamiz bor edi inshaalloh allohni tavfiqi allohni yordami bilan bugundan o'lkamizda mashhur bo'lgan juda ko'pchilik foydalanadigan foydalanib kelayotgan o'ta mo'tabar manba muxtasarul viqoya kitobini birgalikda o'rganishni boshlaymiz inshaalloh albatta avvalo muxtasarul viqoya kitobi haqida so'zlaydigan bo'lsak ushbu kitob yuqorida aytganimizdek xalqimiz ulamolari umumiy musulmonlari tomonidan uzoq yillardan beri asrlar davomida o'rganib kelinayotgan va amal qilinib kelinayotgan kitob hisoblanadi muxtasarul viqoya o'zi o'ta muxtasar bo'lishiga qaramasdan juda zaruriy masalalarni o'ta ham zaruriy masalalarni hamda ulamolar ichida eng kuchli qavl deb topilgan masalalarni o'z ichiga olgan ushbu kitobning mualliflari ubaydulloh ibn masud ibn toji sharia hisoblanadilar inshaalloh darsimiz davomida u kishining nasablari xususida to'xtalib o'tamiz ubaydulloh ibn masud ibn toji sharia ham yurtimizda o'tgan ulamolarni ichida eng buyuk olimlardan hisoblanadilar ashobi tarjih ulamolaridan ya'ni kuchli va kuchsiz qavlni ajratib bera oladigan darajaga chiqqan ana shunday darajadagi buyuk olimlardan hisoblanadilar u kishi juda ko'plab asarlar bitganlar u kishining tavzih asarlari o'zlari yozgan bir kitobga sharh bo'lib e, usuli fiqh ilmida juda ham mo'tabar manbalardan biri hisoblanadi shuningdek sharhi viqoya degan viqoyaga sharh yozganlar u ham yurtimizda madrasalarda mo'min musulmonlar ulamolar ahli ilmlar tarafidan shu mahalgacha ta'lim va tadrisda joriy qilinib kelayotgan asarlardan hisoblanadi va muxtasarul yuqoya kitobini ham u zot yozib oxiriga yetkazganlar juda ham muborak barakotli kitob hisoblanadi inshaalloh ana shu kitobni o'qishni boshlaymiz avval muqaddima qismidan boshlaymiz unda kitobning yozilish sababi hamdu sanodan keyin sababi ta'lif bayon qilingan bismillahir rohmanir rohim الحمد لله رافع أعلام الشريعة الغراء جاعلها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلاة والسلام على رسوله محمد أفضل الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الاقتداء والاهتداء مصنف رحمة الله عليه o'z kitoblarini boshqa mo'min musulmon boshqa ulamolar qatorida bismillah bilan boshladilar hamda uning ortidan hamdu sanoni ham keltirdilar albatta ishlarni bismillah bilan boshlash bu sunnat xususan kitob yozishdek muborak bir ishni shariat ilmlarini taqdim qilishni mo'min musulmonlarga yetkazishlikni xohlagan insonlar albatta kitoblarini bismillah bilan boshlaydilar bu ishda işte, shuningdek qur'oni karimga ergashish ham bor demak bismillah bilan boshladilar qur'onga ergashib hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashib u zot aytganlar har qanday e'tiborga molik ish bismillah bilan boshlanmas ekan u orqasi kesikdir deganlar hatib bag'dodiy rivoyat qilgan ushbu hadisda ham bir muborak ish e'tiborga molik ish yaxshi ish albatta bismillah bilan boshlanishligi ta'kidlanmoqda agar bismillahsiz boshlanadigan bo'lsa u oxiri kesik degani ya'ni barakasi yo'q undan manfaat kam hosil bo'ladigan ish degani hisoblanadi shuningdek kitobni bismillahdan keyin hamd bilan boshladilar bu ham qur'oni karimga tiboan iqtidoan qilingan amal hisoblanadi hamda hamdu sano bilan boshlashlik to'g'risida ham hadislar vorid bo'lgan demak shariati g'arroning alamlarini yuqori ko'targan ollohga hamd bo'lsin deyaptilar bu yerda shariatning alamlari deyilganda alam degani o'zi katta tog'ni aytadi shariatning katta tog'larini zabardast tog'larini baland qilib qo'ygan alloh taologa hamd bo'lsin degan ma'no bor alamni yana bir ma'nosi bayroq shariatning bayroqlarini shariatni nishonalari shiorlarini yuqori darajaga ko'targan alloh taologa ham bo'lsin degan ma'no ham bo'lishi mumkin endi bunda nima nazarda tutilyapti axir deyiladigan bo'lsa bu borada shorihlar juda ko'p fikrlar bildirganlar qur'oni sunnat nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin shariatning nishonalari bayroqlaridan deganda yoki bo'lmasam ulamolar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin zabardast ulamolar shariatni go'yoki tog'lari hisoblanadilar yoki bo'lmasa shariatni alami deyilganda shariatdagi farzlar qat'iy dalillar va qat'iy dalillardan kelib chiqqan qat'iy hukmlar nazarda tutilyapti degan ulamolar ham bor qanday bo'lganda ham shariatni shiorlarini shariatni bayroqlarini oliy qilgan alloh haq subhanahu va taolo unga birov zarar yetkazmoqchi bo'lsa unga bo'yi qo'li yetmaydi g'arro g'arro degani asli oppoq degani muborak oppoq pokiza ulug' degan ma'noda keladi asli g'arroni asli mana bu hayvonlarda masalan qora hayvon bo'ladigan bo'lsa uni oppoq qashqasi bo'ladigan bo'lsa shuni ham g'urratun deb ataladi shundan kelib chiqqan ya'ni pokiza muborak shariatning bayroqlarini balandga ko'targan Allohga hamd bo'lsin. Ja'iliha shajaratan asluha va far'uha Alloh taolo shariatni ya'ni u zot shunday zotdirki, u shariatni bir daraxt kabi qildi. Daraxt kabi qilib qo'ygan Allohga hamd bo'lsin. U daraxt shunday daraxtki, asluha sabitun, uning tomirlari mustahkam yerga joylashgan va faruha fis uning shoxlari osmondadir ya'ni shariatni shoxlari osmonda dushmanlarni qo'li yetmaydigan sindirishga kuchi yetmaydigan qilib asli ya'ni uning aslini mustahkam qilib bu yerda mustahkam qilib birov uni yer yuzidan qo'porib yubora olmaydigan qilib qo'ygan alloh taborak va taologa hamdu sanolar bo'lsin demoqda bu yerda shariatning asli deyilganda yana bir majoziy ma'no ham bo'lishi mumkin shariatning asli bo'lmish vahiy qur'on va sunnat shunday mustahkamki hech kim uni qiyomatgacha yer yuzidan qo'porib yo'qotib tashlay olmaydi mana shu ma'no ham bo'lishi mumkin vassalotu vassalamu ala rasulihi muhammad afdoli rusuli val ambiya yuqorida allohga hamd bo'lsin dedik ham bu maqtov tariqasida ulug'lash degani birovni sano ya'ni maqtovlar bilan vasf etish yod etish ta'rif etish ulug'lash yo'liga ko'ra mana shu hamd bo'ladi robbimizni biz ulug'laymiz ulug'lab maqtovlar aytamiz va salovat degani ollohning rahmati farishtalarning istig'fori mo'minlarning duosi degani salovatlar bo'lsin ollohni rahmati bo'lsa bo'lsin bizning duolarimiz bo'lsin va salomlarimiz bo'lsin ala rasulihi Allohning rasuli Muhammad alayhissalomga afzalul rusuli val anbiya rusul va nabiylarning eng afzali bo'lgan zot Muhammad alayhissalomga bo'lsin. Rusul bilan nabiy ikkalasi ham Alloh taborak va taolodan vahiy kelgan insonlarni aytiladi. Alloh o'zi tanlagan, ularga vahiy yuborgan zotlarni, zotlarni. Ana ularni rusul nabiylar deyiladi. Nabiy bilan rusulni farqi nima deyiladigan bo'lsa, rusul bilan nabiyni farqi shuki, mo'tabar kitoblarimizda keladiki rusul bu vahiy tushgan va vahiyni boshqalarga ham yetkazishlikka buyurilgan odamni rusul rasul deyiladi vahiy tushgan lekin u vahiyni boshqalarga yetkazishlikka majbur bo'lmagan mas'ul bo'lmagan insonlarni nabiy deb ataladi bundan boshqa bir tariflar ham keladi lekin biz asosiy o'sha aqida kitoblari ularning sharhidagi asosiy bir fikrni keltirib o'tdik demak rasuli akram alayhissalotu vassalom barcha payg'ambarlaru nabiylarning afzalidirlar nafaqat afzalun nabiy afzalur rusul afzalul ambiyo afzalur rusul balki u zot afzalul maxluqot afzalul mavjudot hisoblanadilar ya'ni butun mavjudot butun maxluqotni eng afzali payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar va salotu salomlarimiz u kishining ahliga oliga bo'lsin olidan murod u zotni oilalari <clears throat> farzandlari hisoblanadi ol so'zi ol so'zi katta bir odamlarni oilalarini ol deb ataladi u yaxshi bo'lsin yomon bo'lsin masalan oli fir'avn ham deb keladi garchi u yomon odam bo'lgan bo'lsa ham allohni dushmani bo'lgan bo'lsa ham ahl deb faqat yaxshilarning ahllariga ishlatiladi lekin bu yerda olihiydan murod payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlari endi bu yerda oldin murod har qanday taqvodor mo'min insonni ham u kishini ahli deb oilasi deb atash ham mumkin ba'zi hadislarga ko'ra yana u kishining sahobalariga salotu salomlarimiz bo'lsin allohim u kishilarga o'zining rahmatini yog'dirsin sahobalar sifati keladi nujumin iqtida val ihtida iqtido va ihtido ya'ni ergashmoq va to'g'ri yo'lni topmoq yulduzlari shunga sabab bo'ladigan yulduzlar u sahobalar deyaptilar bu tarifda bu vasfda rasul akram alayhissalotu vassalomning hadislariga bir ishora borki nujum bi ihtadaytum mening sahobalarim yulduzlar kabidirlar ularning qay biriga ergashsangiz o'zingiz to'g'ri yo'lni topib borasiz ya'ni xuddi tunda yulduzlarga qarab inson o'zini yo'lini topgandek avvalgi zamonlarda turli xil hozirgi zamonaviy vositalar bo'lmagan yo'lni topib borishga odamlar yulduzlarga qarab o'z yo'lini topib o'zini manziliga yetib olgan sahobalar ham xuddi tunda qolgan insonlarni to'g'ri yo'lini topib manzilini topishga sabab bo'lgan yulduzlar kabidirlar kim ularga ergashsa xuddi bu hayot yo'lida o'zining haqiqiy manziliga yeta oladi adashmasdan hamdu sanodan keyin musannif rahmatullohi alayh quyidagi iboralarni aytadilar va ba'du fa innal abdal mutawassila ila Allohi ila Allohi ta'ala bi aqwa zari'ati Ubaydullah ibn Mas'ud Ubaydullah ibn Mas'ud ibn Taji shari'a سعيد جده وأنجح جده يقول قد ألف جدي ومولاي العالم الرباني والعامل الصمداني برهان الشريعة والحق والدين وارث الأنبياء والمرسلين محمود بن صدر الشريعة جزاه الله عني وعن سائر المسلمين خير الجزاء لأجل حفظ كتاب وقاية الرواية وقاية الرواية في مسائل الهداية hop hamdu sanodan keyin go'yoki musanniflarni bir odati bor ochiqdan ochiq tarzda yoki bo'lmasam bir ishora bilan kitoblarini yozilish sababini aytib o'tadilar bu kishi ham kitobni yozishlik sababini bayon qilmoqdalar ya'ni shunga ishora qilmoqdalar lekin bu orada bir necha ilmlarni bir necha haqiqatlarni ham o'zlarini nasablarini ham e, hamda kitoblarni darajalarini ham aytib ketadilar albatta alloh taologa vasilalarning eng kuchlisi zariyadan murod ham vasila vasilalarning eng kuchlisi bilan vasila qiluvchi ubaydulloh ibn masud ibn toji sharia aytadi deydi bu yerda vasilalardan nima inson alloh taborak va taologa vasila qilishi kerak alloh taolo qur'oni karimni o'zida vabtag'u ilayhil vasila alloh taologa vasilani talab qilinglar deydi ya'ni ollohni roziligiga erishuvchi vositalarni mustahkam ushlang deydi mana shu o'rinda vasilani eng kuchlisi nima degan savolga ham shorihlar sharh bituvchilar birinchi bir necha fikrlarni aytganlar lekin bizning ustozlarimiz bu yerda eng kuchli vasila deb iymon deganlar ya'ni iymonlarini vasila qilyapti deganlar ba'zilar fiqh ilmini ba'zilar usuli fiqh ilmini yoki shariatni ahkomlarini yoki shariatni qat'iy dalillarini vasila qilganlar degan fikrlar ham bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni vasila qilgan degan fikrlar ham bor lekin shorihlar bir necha fikr aytgan bo'lsalar ham biz ustozlardan o'rganganimiz bu joyda vasilani eng kuchlisi bu iymon ya'ni o'zining iymonini alloh taologa vasila qiluvchi banda ubaydulloh ibn masud ibn toji shariya aytadi deydilar ubaydulloh ibn masud ibn toji shariya quyida keladi mahmud ibn sadri shariya ham deb keladi ya'ni bobolari mahmud ibn sadr shariya hisoblanadi bu kishini nasablari ubaydulloh ibn masud ibn toji sharia ibn sodir sharia hisoblanadi ya'ni ubaydulloh ibn masudni laqablari sodir sharia asg'ar ya'ni kichkina sadr sharia sadr sharia degani shariatni eng kattasi degan ma'noda shariatni ko'ksi degan ma'noni bildiradi bu kishini bir laqablari sadr sharia asg'ar kichkina sadr sharia deb u kishini otalari masud u kishini otalarini otalari mahmud mahmud u kishini otalari otalari sadr sharia ya'ni o'zlari sadr sharia asg'ar bo'lsalar endi bobolarini otalari sadr sharia akbar bo'ladi ya'ni katta sadr sharia degan nomni olgan zot hisoblanadi bobolari mahmud esa u kishini laqablari toji sharia demak ubaydulloh masudni o'g'illari masud mahmud ibn toji shariyani o'g'li toji shariya esa sadri shariyani o'g'li ahmad u kishini ahmad mahbubiy deyiladi katta sadri shariya bu ahmad mahbubiy hisoblanadi ana aytyaptilarki o'zlarini tanishtirib ubaydulloh ibn masud ibn toji shariya deb turib duo qilyaptilar o'zlariga saida jadduhu ya'ni uning nasibasi baxt bo'lsin degani bir ma'nosi yana bir ma'nosi jadni yaqin ma'nosi bu yerda jad baxt nasiba degani ulush degani yana bir ma'nosi bobo bobosi baxtiyor bo'lsin deb turib bobolarini duo qilayotgan bo'lishlari mumkin yoki o'zlarini o'zining topgan ulushi doim saodat bo'lsin degan ma'no bo'lishi mumkin va jidduhu va jiddi jahd harakatlari doim muvaffaqiyatli bo'lsin doim muvaffaqiyat qozonsin doim harakati muvaffaqiyatli chiqsin degan ma'noda duo qilyaptilar aytadilarki ubaydulloh ibn masud aytadi deb o'zlarini aytyaptilar jaddi va mening haqiqatda yozgan edi mening bobom va mavloyim rabboniy olim va samadoniy omil rabboniy olim degani o'zi asli rabboniy degani rabbimizga mansub degani rabbga mansub degani rabboniy olim bu alloh taborak va taoloni nazdida ollohning dinida tarbiya qiluvchi ollohni dini bilan tarbiya qiluvchi degan ma'noni bildiradi yana bir ma'nosi katta ilmlarga yetmasdan ozgina ilm bilan ham kichik ilm bilan ham insonga tarbiya beradigan zotlarni rabboniy deb ataladi omili samadoniy samadoniy omil degani omil amal qiluvchi samadoniy degani samatni ma'nosi o'zi behojat hamma unga muhtoj bo'lgan degani ya'ni bu yerda ham qilayotgan amalida faqat alloh taoloni roziligini ko'zlab boshqalarga ehtiyojini solmasdan boshqalardan biror bir ehtiyoj ko'zlamasdan amal qiluvchi zot bobom deydi burhonu shariati val haqqi va din din haq va shariatning hujjati bo'lgan bobom varisul ambiya val mursalin va payg'ambarlar va mursallarning vorisi bo'lgan zot mahmud ibn sadri sharia mahmud ibn sadri sharia ya'ni sadr sharia ahmadning o'g'li mahmud yozgan edi deb turib allafa deb aytgan bu yoqda endi duo qilyaptilar jazahullohu anni va an sairil muslimina xayral jaza yozgan edi deb turib u yozgan edi deyishdan oldin bir duo qilyaptilarki alloh u kishini mukofotlasin men tarafimdan va an sairil muslimin va boshqalar tarafidan mukofotlasin xayral jazo yaxshi jazo bilan yaxshi mukofot bilan mukofotlasin u kishi yozgan edi li ajli hifzi men yodlashim uchun yozgan edi kitaba viqoyatir rivoya fi masail hidoya hidoya masalalari borasidagi viqoyatur rivoya kitobini yozgan edi deyaptilar demak mahmud ibn sardir shariyani kitoblari viqoya viqoya kitobini yozgan ekanlar bu kishi borasidagi bu kishini nasabi borasida ba'zi chalkashliklar bo'lgani uchun ba'zi narsalarni aytib o'tamiz mahmud ibn sadr sadr sharia bu kishini ota tarafdan bobolari hisoblanadi yana umar ibn sadr sharia o'tgan sadr shariya sadr shariya ahmadni o'g'illari yana bir o'g'illari umar bo'lgan u umar u kishi e, bu ubaydulloh ibn masudni onasidan bo'lgan ona tarafdan bo'lgan bobosi hisoblanadi demak sadr shariya akbar katta sadr shariya ahmadni ikki o'g'li bo'lgan birlari mahmud burlari ahmad ular bir biri bilan quda bo'lgan ana shu oiladan keyin ubaydulloh ibn masud tug'ilganlar demak u kishi ham e, katta ulamolardan hisoblanadilar hidoya sharifni shorihi hisoblanadi u kishi u kishini laqablari ham toju sharia ba'zi bir insonlar ba'zi bir holatda bundan chalkashtiradi shuning uchun aytib o'tdik ana u kishi aytadilarki meni yodlashim uchun viqoyati rivoya fi masail hidoya hidoya masalalari borasidagi viqoyati rivoya kitobini yozdilar deyaptilar qarang bu juda ulkan katta bir sulola bo'lgan buyuk bir sulola bo'lgan ulamolar xonadoni bo'lgan qarangki bir xonadonda bobo nevarasi uchun bir kitobni yozyapti yodlashi uchun va u kitob shunday kitob bo'lyaptiki butun ummat qiyomatgacha foydalanadigan kitob bo'lyapti bir masalalarni hidoya masalalarini qisqartirib nabirasiga yozib beryapti va nabira uni yodlayapti oilani buyukligini qarang mahbubiylar xonadoni deyiladi bularni ulkan bir sulola alloh hammalarini rahmat qilsin va u aytadilar gapni xulosasi shuki meni bobom viqoya degan kitobni yozib berdi menga men uni yodlab bordim deydilar va o'sha kitobni ta'riflayaptilar bir nabira uchun yozilgan kitobni ta'rifini qarang u shunday bir kitobdirki zamonni ko'zi ikkinchi bor u bilan surma qo'ymadi deydi ya'ni u zamonni bir odamga o'xshatilyapti ko'zi bor odamga o'xshatilyapti kitobni suzmaga e, kitobni surmaga o'xshatilyapti o'sha zamon kitobni ko'ziga surma qilib qo'ydi undan keyin unaqa surmani qo'ymadi ya'ni zamon unaqa kitobni ko'rmadi deyaptilar fi vijazati maanihi kitobni buyukligi ulug'ligi shundaki u lafzlari ixcham muxtasarligi qisqaligi katta bir ma'nolarni hidoya kitobini ma'nolarini jamlashlik e'tiboridan mana shunday shu borada o'ta buyuk kitob deyapti haqiqatda ko'rsangiz buni o'qigan bir necha katta kitoblarni o'qib fiqh bilan shug'ullangan odamlar biladilarki qancha qancha kitoblarni o'qib kelsangiz muxtasarul viqoyada o'sha qancha o'qigan kitobingizni bir necha iboralarga sig'dirib qo'yilgan bo'ladi demak viqoyatul rivoya kitobi o'ta ixcham lekin hidoya masalalarini jamlagan ekan ko'p masalalarni jamlagan ekan lekin biz muxtasar oldida turibmiz muxtasar oldida turibmiz u kishi viqoyani gapiryaptilar va davomida aytadilarki summa inni lamma wajadtu qusura himami al muhassilina an hifzihi ittakhaltu minhu hadha al-muxtasar kishi aytadilarki menga yozib berdi men yodladim lekin ba'zi odamlar u vaqtlarda endi yozilgan kitobni varaqlab boshqalarga tarqatib tarqatib ulug' zotni kitobi ekan deb yodlashni boshlashgan va kitob shakliga kirgan o'sha aytadilarki qachon bu kitob bo'lgandan keyin viqoyatul rivoya ba'zi muhassirin ya'ni ilm hosil qiluvchilarni himmatlarini qisqaligini ko'p ko'rganimdan keyin ya'ni uni yodlashdan himmatlari qisqalik qilib qoldi shuni ko'rganimdan keyin ittahostu minhu hadal muxtasar viqoyadan ushbu muxtasarni oldim chiqarib oldim deydi mushtamilan ala ma budda minhu va u kitobni qisqartirdim lekin viqoyani qisqartirdim lekin viqoya o'ta qisqa bo'lib ba'zi masalalar qolib ketdi degani emas balki eng zaruriy molobuddiy ya'ni eng kerakli ya'ni zaruriy uni bilmaslik mumkin bo'lmagan masalalarni o'z ichiga olgan holatda muxtasarni chiqarib oldim فمن أحب استحضار مسائل الهداية فعليه بحفظ الوقاية kim hidoya masalalarini zehnida hozir qilishni xohlasa u viqoyani yodlasin deydi unga lozimki viqoyani yodlashlik endi vaman ajalahul vaqtu kimini kimni vaqti shoshiltirib tursa vaqti ziqlik qilayotgan bo'lsa falyasrif ila hifdi hadal muxtasar bu muxtasarni yodlashlikka bursin inonal inoya butun maqsadini juganini shu tarafga qaratsin ya'ni maqsadini bu tarafga bursin vaqti shoshilish bo'lganlar muxtasarni yodlasalar ham kifoya qiladi dedilarda innahu valiyul hidoya albatta alloh taolo hidoyatning egasidir ya'ni katta ilmlarga ham Alloh boshlaydi kichkina ilmlarga ham Alloh boshlaydi katta u katta kitoblarda ham inshaalloh uni o'qib to'g'ri yo'l topishligingiz Allohning tavfiqi bilan bo'ladi kichigidan ham undan to'g'ri yo'l topishingiz Allohning tavfiqi bilan bo'ladi chunki hidoyatni egasi Alloh taolodir degan endi yana bir ma'no bu yerda bor innahu valiyul hidoya degani albatta muxtasar muxtasar valiyul hidoya hidoyani egasi degan ma'no borki muxtasarni ham o'qisangiz kichkina bo'lgan bilan unda ham to'g'ri yo'lni topasiz degani bo'ladi yana bir ma'nosi bo'lishi mumkin innahu valiyul hidoya hidoyadan murod mana bu mashhur hidoya burxoniddin marg'inoniyni hidoyalari inshaalloh keyingi darslarda to'xtalib o'tamiz chunki bu muxtasar shundan olingan viqoyani muxtasari hisoblanadi qisqartirilgani aytmoqchilarki albatta bu muxtasar valiyul hidoya hidoya kitobidagi masalalarni o'z ichiga olgan shuni egasi bo'lib turgan kitobdir degan ma'no ham bo'lishi mumkin alloh taolo hammamizga ilmi nofiy bersin hammamizni dinimizni yaxshi o'rganishlikka alloh taolo o'zi muvaffaq aylasin bu borada sabablarini ham o'zi oson qilib yetkazsin va axiru davana anilhamdulillahi robbil alamin